हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो सी लैंग्वेज की है और सी लैंग्वेज में खास क्या है क्या सिखाने वाला हूँ आइए आपको बताता हूँ यहाँ पर हम फंक्शन कॉलिंग के बारे में बात करेंगे फंक्शन कॉलिंग क्या होता है देखिए फंक्शन बनाना और फिर उस फंक्शन की डेफिनेशन को लिखना ये दो बातें हो जाती है फंक्शन बना लिया आपने और फिर फंक्शन की डेफिनेशन को लिखा और फंक्शन को कॉल किया यानी फंक्शन बनने के बाद उस फंक्शन का नाम आपने नीचे लिया इसे कहते हैं फंक्शन कॉलिंग अब ये फंक्शन कॉलिंग को मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं यहां पर सबसे पहले हैश इंक्लूड मैं लिखता हूं तो यहां पर क्लिक करता हूं और फिर लिखूंगा मैं हैश इंक्लूड stdio.h क्योंकि ये हेडर फाइल है सी लैंग्वेज की ठीक है तो ये हेडर फाइल हमने लिख दिया अब एंटर करके नीचे आएंगे यहां पर एक फंक्शन में बनाता हूं तो पहले मैं लिख देता हूं void और फिर मैं my फंक्शन के नाम से एक फंक्शन बना लेता हूं तो ये एक फंक्शन बना लिया मैंने माई फंक्शन के नाम से ठीक है काली ब्रेसेस को ओपन कर लेंगे एंटर करके नीचे आएंगे यहां पर क्या करना है यहां पर कुछ प्रिंट करवाते हैं जैसे मैं लिखता हूं प्रिंट एफ क्योंकि ये सी लैंग्वेज है तो प्रिंट एफ अगर पाइथन होता तो सिर्फ प्रिंट ठीक है तो यहां पे मैं लिखता हूं कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन ये चैनल का नाम है मेरे तो यहां पर कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन डाल देंगे तो ये हो गया कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन तो कुछ इस तरीके से कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन मैंने कर दिया है और अब क्या करना है हमें यहां से इसे करना है टर्मिनेट तो ये टर्मिनेट भी कर दिया एंटर करके नीचे आ गए यहां पर जैसे ही नीचे आते हैं तो यहां पर अब हमें ब्रैकेट को कर देना है क्लोज तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया हमने ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम मेन फंक्शन बनाएंगे ये तो यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बनाया ठीक है अब हम यहां पे मेन फंक्शन बनाएंगे तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख देता हूं main M A I N तो ये मेन फंक्शन हम बना रहे हैं ये ध्यान रखिएगा और फिर यहां से एंटर करके नीचे आता है यहां पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन कर लेते हैं तो ये ओपन कर लिया कर्ली ब्रेसेस ठीक है यहां पर कर्ली ब्रेसेस को ओपन करने के बाद क्या करना है हमें यहां पर जैसे ही कर्ली ब्रेसेस को ओपन करेंगे तो यहां माई फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो ये देखिए यही कॉलिंग होती है तो ये कर दिया मैंने माई फंक्शन को कॉल और जैसे ही कॉल करेंगे तो माई फंक्शन की कि जो डेफिनेशन है वो ये लिखी गई है कि माई फंक्शन जब कॉल हो तो कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन लिखा हुआ आ जाए तो बिल्कुल वही होगा माई फंक्शन जैसे ही कॉल होगा तो computer and Excel solution print होकर आ जाएगा तो यही तो है तो यहां से अब इसको सेव करता हूं ब्यूट कंपाइल करवा लेता हूं तो ये सेव तो ऑलरेडी कर रखा है मैंने gg.c के नाम से कंपाइल हो गया प्रोग्राम हमारा अब इसको हम क्या करेंगे रन करवाएंगे तो रन करवाएंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर रन करवाने के बाद ये देख सकते हैं यहां पर रन करवाया मैंने तो यहां पर कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन एक बार प्रिंट हो रहा है क्योंकि एक ही बार इसे कॉल किया गया है तो ये एक ही बार प्रिंट हो रहा है चलिए आइए एक बार और कॉल करते हैं देखते हैं क्या होता है तो चलिए यहां पे लिख देते हैं वापस से माई फंक्शन तो ये लिखा मैंने माई फंक्शन कुछ इस तरीके से आपको भी लिख देना है माई फंक्शन तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है और यहाँ पे टर्मिनेशन दे देना है तो कितनी बार कॉल हुआ दो बार कॉल हुआ तो दो बार कॉल हुआ इसको कंपाइल करवाते हैं फिर यहाँ से रन करवा देते हैं तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर दो बार computer and Excel solution print होकर आ रहा है आप चाहे तो लाइन चेंज कर सकते हैं लाइन चेंज करना आसान है ठीक है अगर मैं तीन बार कॉल करूं तो क्या होगा तीन बार कॉल करेंगे तो तीन बार प्रिंट होगा तो यहां पे फिर लिखता हूं मैं माय फंक्शन तो इस तरीके से हमने यूजर डिफाइन फंक्शन बनाया है अब देखिए ये तीसरी बार मैं इसको कॉल करने जा रहा हूं तो एक बार यहां से बिल्ड पे जाके कंपाइल करवाते हैं फिर यहां से इसको रन करवा लेते हैं तो ये देखिए तीन बार ये कॉल हुआ तीन बार ये चला तीन बार प्रिंट हुआ तो यही है फंक्शन कॉलिंग उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें thank you for watching this video